Cámbiate al amarillo, amarillo estás Deja que el amarillo te caliente el agüita Cámbiate al Como um caju sinto que é seu assim.